Kamusta Chosen Family? Sa video na ito ay aalam natin ang lahat ng pitong selyo na nakasulat sa Aklat ng Revelation. Ang pitong selyo na ito ay ang panimula o unang kaganapan bago maganap o mangyari ang pitong trumpeta ng Diyos at ang pitong mangkok ng puot ng Diyos na magaganap dito sa mundo. Kaya't samahan niyo ako at talakayin natin ang pitong selyo na bubuksan ng kordero ng Diyos. Nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang kasulatang nakabalumbon na may sulat sa loob at labas at sinarahan ng pitong selyo. At nakita ko rin ang isang makapangyariang anghel na nagtanong ng malakas. Sino ang karapat dapat na magalis sa mga selyo at magbukas sa balumbon? Ngunit wala ni isa man, maging sa langit, maging sa lupa, o sa ilalim ng lupa, na makapagbukas o makatingin sa nilalaman niyon Buong kapaitan akong umiyak dahil walang natagpo ang karapat dapat na magbukas at tumingin sa nilalaman niyon. Ngunit sinabi sa akin ng isa sa matandang pinuno, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ay nagtagumpay at may karapatang mag-alis sa pitong selyo at magbukas sa kasulatang nakabalumbon. Pagkatapos, nakita ko sa pagitan ng matatandang pinuno at ng tronong napapaligiran ng apat na buhay na nilalang ang isang korderong nakatayo na ang anyo ay tulad sa pinatay na. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na pinadala sa buong daigdig. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulutang nakabalumpon sa kanang kamay ng nakaupo sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na buway na nilalang at ang dalawamput apat na matatandang pinuno. Bawat isa'y may hawak na alpa at may gintong mangkok na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Inawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat dapat na kumuha sa kasulutang nakabulumbon at magtanggal sa mga selyo na yun sapagkat pinatay ka sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila ay maghahari sa lupa. Tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng milyon-milyon at libo-libong anghel. Sila ay nakapaligid sa trono, sa apat na buhay na nilalang at sa matatandang pinuno. Umawit sila ng malakas. Ang korderong pinatay ay karapat dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kalawalatian, papuri at paggalang. At narinig kong umawit ang bawat nilikang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat, lahat ng mga naroroon. Sa nakaupo sa trono at sa kordero, ang papuri at karangalan kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanpaman. At sumagot ang apat na nilalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatandang pinuno at ang nagsisamba. Nakita kong inalis ng kordero ang una sa pitong selyo at narinig kong sinabi ng isa sa apat na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog. Halika, at nakita ko ang isang kabayang puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, Halika! Isa namang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatay ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, Halika, isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nilalang na nagsabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal na harina lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak. Nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na buhay na nilalang, Halika, isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom salot at mababangis na hayop sa lupa. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dampana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapataon nila rito. Sumigaw sila ng malakas Papanginoong makapangyarihan, banal at tapat. Gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuong bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod. Napapatayin din tulad nila. Nang alisin ng kordero ang pangkalan na selyo, lumindol ng malakas Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit na panluksa at ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag inahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inerolyo at nawala sa kanilang dating pinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa. Ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito. Nang alisin ng kordero, ikapitong selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Pagkatapos nito'y nakita ko ang pitong anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos at binigyan ng trompeta ang bawat isa sa kanila. Dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sunugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa damba ng ginto na nasa harapan ng trono kasabay ng mga panalangin ng mga hindirang ng Diyos. Mula sa kamay ng anghel ay tumaas pa harapan ng Diyos ang usok ng insenso kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Pagkatapos, kinuha ng anghel ang sunugan ng insenso. Pinuno ito ng apoy mula sa dambana at inihagi sa lupa. Biglang kumulo, tumagundong, kumidlat at lumindol.